como ultrapassar. Eu preciso de vida, de vida. Medic! Eu preciso de vida. Vai, Valentina! Valentina morreu, meu Deus. Toma, filha de Kenga! Misericórdia! De onde sai essas balas dentro do cu dele? cara, o cara está invisível. Meu Deus, morreu os dois. Somente eu vivo. Ninguém vai me dar vida. Preciso de, é, de estojo médico. Isso, Valentim. Ariel Valentim 18. Estamos com 13, 33 ainda, estamos na frente, vamos perder. Eles conseguiram remover. Meu Deus, na hora que eu vou avançar, atirar neles. Agonia é o nome da arma. Meu Deus. Para, filho de Kenga! Pinga não morre. Não morre! Cadê minha sentinela? Meu Deus, fudeu! Meu Deus, não sei, eu estou jogando granada. Filha da puta. Chupe. Olha a sentinela como ela tira. Meu Deus, já removeram. Nossa, 15 dezesseis, 16. Fudeu, fudeu tudo aqui. Meu Deus, atira, atira. Meu Deus, mata. Ah! Amigo, fudeu pra nós. Muito bom. Três a seis eles quase perderam. Eles quase perderam. Esse jogo era nosso. Esse jogo é nosso. Esse jogo eu matei no último segundo. Esse jogo é nosso. Resultado do round. Bom, sem muita enrolação. Vamos outra vez. E depois eu vou na Ásia. Na Ásia não sei o que eu quero. Começou outro jogo. Ah não, o filho da puta, Harry Luke está do outro lado também. Eu sei, eu sei que eles já estão ali. Ai, misericórdia! Ah, filha da puta! Vem de lado, né? Não vem de frente, não. Quero ver você vir de frente. Mas se reúne. What, Kinga? Ai meu Deus, bugou! Eu preciso de um computador game Rockstar, por favor. Não sei o que <laughs> é Rockstar. O cara chifrou da é o cap... Meu Deus, ah não. Esse jogo tá me trolando. Ain't gonna happen. Eu sou vagabunda. Ai, filha da puta, mentira. Terminou o jogo, terminou o jogo. Eu esqueci de trocar meu chinelo, ó. Mas não foi, esse jogo é muito mentiroso. Vou colocar minha mina. Minha mina não, meu, meu explosivo aqui no chão, vou enfrentar. Filha da puta. Ué, filha da puta! Vai tomar no cu, tem algum hack. Gente, algum hack ele tem, esse round. A zona R, consegui ativar a zona R, não sabia, desculpa. Filha da puta. Filha da puta. Ai! temos que avançar. Nós temos que invadir, porque se nós ficarmos aqui, nós vamos, nós vamos perder de qualquer maneira. e já estamos encurralados na zona A. O pior é que o Speed King renasce aqui, ó. Estou sem granada. Meu Deus! Foi isso! Meu Deus! Eu tô com medo, ele vem atrás de mim. Ah! Ai! Meu Deus, que bug! Que bug louco! resultado tá da partida. Ah, legal, toma no cu.